What's up friends? My name is Dan, and you are watching Dan Guerrero TV. if you get to hear me now It's my day to here in South Korea. I'm going to Changgyeokgung Palace. Basta magpapalas ako today tapos mga heritage villages, temples, so, uh, sa siya sa mga pupuntahan ko. I'm here nasa ano, Gyeongbokgung Palace. Ayan, Gyeongbokgung na. Ayun no, yung nasa likod ko, Gyeongbokgung yun eh. Tapos kailangan ko nang tumawid. Magre-rent muna ako ng hanbok. Kasi pag na nag-rent, naka-hanbok ka, yun yung traditional costume nila. Pag naka-hanbok ka, free na yung entrance mo sa mga palaces. Kago na. Ito magre-rent. Basta mag-rent. Ayun, may mga rental dun, no? Oh. Rental. Hanbok rental. So, mag-rent ako para libre. Saka same time, may pang-pictorial at pang-may vlog. See you pag nandun ako sa loob. So, yan. Yung yellow building na daw yan, yung uh, sikat na pinagre-rentahan ng mga hanbok. So, pupunta tayo dyan. Dito kasi nagtanong ako, 4,900 for ladies daw. Traditional lang. And for men, 9,900. Ano na eh, 9,900 pero parang konti lang pumupunta. Parang, ewan ko, <laughs> gusto nyo try nyo. Pero ito kasi yung sikat. Tan, ayan na, yellow building. tropa na nagbabatay. Hanbok Nam. Actually, nakausap ko na siya kanina. Nagbabatay. It's 10,000 won, 1 and a half hours mong gagamitin. Pero, pwede mong gamitin hanggang 2 hours. 10,000 won pa rin. Including hair styling and, uh, ano ba yun? mga accessories, ganyan. Five I will, I will rent one. First, mo ng passport mo. Then, pagbalik na magbabayad. Yes. It's two hours, right? I will pay now or after. Uh, after changing clothes daw, saka magbabayad ng... This is a locker key for you. Ah, okay. And you can find the locker, go outside, right? and the downstairs same building. Okay. Yeah, and you choose the clothes, men's clothes in here, and the second floor, the second floor, you can find the men's clothes. Not men's clothes. Yeah, ah. we will have your fitting in the second floor, and you need to come to here and for pay. Okay, thank you. Tapos namin ni Dan. Hindi po ako makapili. So, yun na lang napili ko sasakyan pang lalaki. Ito na ang pili ko dali. So, yan na, damit ko. So, yan. May bayad daw itong ano. 3,000 pero dahil ulit si ate. Free na lang, right? Free? Thank you. So, charity daw ako babalik. So, yan. So, saka ka na dito. Naglalakad-lalakahan. <laughs> extra charge pala ang hat. Pero si ate, dahil siguro nakita nagbibideo-video ako, 3,000 is free. So, ayan yung gate sa gilid ng yung bukgong. Doon sa harap yung ano, medyo maganda. Mamaya paglabas ko doon ako doon. So, ayan ang gilid ng yung bukgong palace. Palace Museum. Pwede kang pumasok dyan. Tara pasok na tayo dito sa may mga handbook handbook. Ayan yung harap. Expectation versus reality. ulit <laughs> tayo. Ang dami ulit tao. Ikaw, nagsalita ako. Ayan po. Ayan sila, parang Game of Thrones, may mga flag. So, mga sama-sana naman ang kilikili ko dahil sa sobrang ano hindi pa naman ganun sobrang init kaso patong yung patong-patong yung damit nila. Oh momentum of Diyan ang nakaupo ng hari. Hmm. So wala masyadong ganap doon. Nagpipictorial na muna ako. Loob pa rin to ng Gyumbok Gumpala. Meron pa pala dito sa may bandang likod. Ang galing, no? <laughs> Sa gitna ng syudad. Andyan siya. Sobrang lawak nito ng Gyumbok Gumpalas actually marami ka pwedeng pagpapicture na wala namang masyadong tao kasi dun sa harap huwag ka na mag-aktay ng panahon dun sobrang daming tao dito, dito sa may bandang likuran halos pares din naman ng mga nasa harapan walang tao basta pasok ka lang hayaan mo sila dun sa mga konti picture sa harap pero dito sa may bandang likod ng palas bandang likod ng <laughs> ano ayan o oh, wala masyadong tao diba so, looking great guys palang ganyan. Bandang likod na to ng ano, yung bukbong pala. Kalikot-likot, tapos bandang likod. Ayan, may ganyan palang view. Palabas na ako ng palace. Ang laki nito. kasi parang kulang yung 2 hours mo. No? So, ito yung main entrance. Hindi tayo dito dumaan kanina eh. Doon ako sa gilid. So, tingnan natin. Kung ano itsura natin sa main. Ayan. Ang cute nila. Super cute. Naka... So, alam nyo na, pag sabi ko sa inyo <laughs> kanina, pagharap, palaging maraming tao. Ah, ganyan pala. Oh. Mga guard kunyari ayan na hindi yan mga turista yung mga may hawak ng mga swords at mga pana na bantay talaga yan okay so ito yung labas ng Gyeongbokgung Palace yeah. diba ang cute lang nandito ako sa convenience store na dahil nagpipictorial ako dun sa Bukchon Hanok Village. Actually, dalawang area. Dadiretso na papunta na ako doon. Ayan yung papu papasok sa isang Hanok Village. Yung picture-picture ulit. Tapos meron pa doon. Ayan. Nilakad ko lang galing sa ano, dun sa pinagrentahan ko which is katabi ng Gyeongbokgung Palace. Malapit lang, mga 5 to 10 minutes na walking lang. Kasi pag magbabas ka, isang bus stop lang ang pagitan yun. Isa o dalawang bus stop. Pero malapit lang. So, nakatip, para tipid. So, tara, punta na tayo doon. Binalik ko na yung handbook. Binalik ko na yung handbook ko. So, dito, hindi na ako magpipictorial na naka-handbook. Wala <laughs> ako handbook eh. Pero meron pa rin rental dito. Okay na ako sa rental ko ng hanbok dun sa ano, yung bokbong. At least na-experience ko na yung handbook. Mm. ito yung main na area. So, ano na ano daw yan, madaming tao as usual, sabi. Oh. Ano yung asya, ah, parang kukunti yung Pinoy ngayon. Siguro mga wala pang lima yung nakita kong Pinoy eh. Ano mula kahapon mula kahapon pero ano marami ding turista dito na Thailand saka India yun ang mga napansin ko at may mga Muslim din eh kasi kahit nakahambok sila may takip yung ulo nila may mga nakatira pa rin dyan pero kaya wag masyadong ingay respeto pa rin nakaabaya may harang doon actually hindi harang pero may naka ano doon na koreano sabi daw hindi daw doon dito ang bok, um, hanok ng mga bahay eh dumiretso ako yung iba yung dito wala masyadong tao tinutok-tok ng mga bahay nila dito ayan ang cute ito pala yung pinaka main pan ba to ayun o oh. paakyat ka ang dami tao nakakaawa dyan Thank you may mga nakahanap pa rin dito lipat ako ng Hanok Village dito naman sa kabila katapat lang yan eh so ayan tapos dito naman tingnan natin kung maganda tingnan mo si nanay oh kahit matanda na siya magpipicture pa din siya mag isa diba solo traveler din si Lola. Oh, kala ko okay, okay. Wala masyadong ganap dito. I think okay na to. Nalibot ko na yung dalawang area ng Bukchon Hanok Village. Para-parehas lang din naman. At least maganda kasi alam na pre-preserve din nila yung mga bahay na sinauna yan ang mahalaga diba so surprise sa susunod na pupuntahan ko na lang ha mag-isip pa ako <laughs> medyo malayo-layo ang narating ko ngayon mga isang oras na halos yung biyahe ko nandito ako ngayon sa Gangnam Opa oh, Gangnam Style! Woo! <laughs> Dahil, sa likod ko yan yung poem tapos ito, Bongyun sa temple. So papasok ako. Magbabongyun sa temple muna ako bago ako mag-coex the Starfield Library. Nandiyan yung library na sobrang laki. So ayan ang itsura ng Bongyun sa. Ayun na meron sa taas. May Buddha. So ayan ang tag dito. Magdadasal-dasal. ganyan din sa Thailand din. Patabi dyan. Ba't gaganon? Oh. Sa Banderitas. Hindi kasi cemetery yun. 네, 그래서 방을 잡아야 되는데 못 Mga tabang Buddha. Dito free din ang entrance. Wow! Puro puti. This is really cool. Tahimik dito. punta tayo doon parang Bokchon Hanok Village din yung nandun no? ganda dito bihira to kasi pinupuntahan actually nag google ko lang pe eh. bihira pumunta dito hindi siya masyado tourist spot medyo malayo nga lang sa Seoul kasi Gangnam area to and mga traditional house ang ah, mga traditional houses yun ang bawal mag-ingay dudusod ka ayun siya kaya nandun sa taas masarap mag-travel pero nakakapagod minsan pero masaya kasi kalimitan handa kang maligaw handa kang maglakad dapat ganyan oh wow ano kaya yung meron doon nagugustuhan ko na dito ah kasi so hanggang dun lang oh. so, kung gusto mo parang retreat area to eh kasi may sinabi dun na para if you want to stay parang information area dun on how to stay here at Byungyunsa ano, may malaking Buddha hindi nga lang golden wow tapos tanaw nyo this is really cool ang taning kabuuan ng ano ng bong sa meron pa doon sa mga taas taas eh ayun hindi ko alam kung ano yung tingnan natin mamaya yun ako galing kanina Tapos, pero pa dun sa taas eh. Maganda yung view. kasi sarado kasi may ginagawa. Excuse me. Malaking bell. So, nagpapatugtog siya ng drums. sexy lady o oh, pag Gangnam style. so, <laughs> nasa Gangnam kasi ako so yan ginawa na nila ng ano sculpture ang kanta ni sino ba kumanta nun? so yan Starfield COEX Mall so ito na yung COEX Mall hi Nandito ako sa Starfield Coex Mall. Hinahanap ko yung Starfield Library. Siya. Nandito na ako sa Starfield Library sa loob ng mall. Ma-amaze ka talaga dito kasi sobrang laki. Ayan o. Library sa loob ng mall. At take note, free ito at 10 hanggang 10pm sila. 10am to 10pm. so big. Ito, ganyan kalaki ang library. Ayan. Dito ako sa second floor. Meron pa din doon. Sobrang laki. At bago lang daw ito. Eh. Tapos merong novelist doon. Sa baba nagsasalita-salita. Nagkukwento ng kanyang lowdown. So I think it's up guys dahil uuwi na ako. Medyo marami-rami na rin ako napuntahan ngayong araw. So if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. Now here much love. Peace out.